い、ガキどもよ何度も何度もな同じ手にはいハマると思うなよ捕まると思うなよおいおいおいただのじじいだと思ってなおいバカに言うと痛い目やぞねの野郎おい大ベテランだろ大ベテランジャストオートメイよおいなめんなよ高見の君をおい小僧二人おいまだまだだなおいはいででででででまただ結局 あいつの中で一番戦闘力が高かったのはロッキーだっつうことだなああ最後の最後までああでも今日伸びてたのは誰だっけああジャストオールドメンに裏がかれたな若いやつら2人ともああ高さん涙めてからこなんだよお前らよしょうがないよ オッケーそれはね負けることもあるよでもね僕たちはね、うん、もっとね勝ってベルト総なめにしてタックといえばチームといえば 3K だろうって、うん、世界中から言われるようなそんなチームになってみせますよ、うん、この思いを恥じることなく 生きていきますよそしてねいつか俺らが本当のトップオブトップになった時にその幸せを顎をはち切れるぐらい噛みしめたいと思います、はあまあ、一発やるまで知れないっすよ、o k 今日ロッキー助けてやらなかったなああそこはまだまだ俺ら実力 相手がどんなことしてこようとね勝たないとねでも今日の負けも絶対無駄にしない必ず次にネクストにつなげてやる